de qué sirve reciclar, cuál es la <laughs> ventaja comparado con la desventaja, ¿no? Porque le estamos echando mucho al reciclaje, pero ¿de qué, sirve? ¿Para qué lo estoy haciendo, verdad? Nomás me vienes a decir a no, no, no. ¿Qué, tanto, no? Porque, y luego algunos se agarran de, de, pues, de esta excusa de que, ah, al cabo que ni lo reciclan, o al cabo que lo van a tirar no sé dónde, ¿para qué lo hago? Entonces, pues, eh, como ya vamos viendo el contexto, que depende de cada ciudad, que sí se hace, pero no todo, yo siempre les diría, pues ustedes pónganlo en, el, en la basura de reciclaje porque tiene 10% eh, de posibilidades de ser reciclado a que si lo pones en el otro, pues seguro que no, cero, ¿no? Entonces, <laughs> Bueno, los beneficios, pues para empezar, se evita extraer la materia prima, ¿no? O sea, requiere menos materia prima, como hace rato hablábamos del crudo del petróleo, eh, pues también la recuperación de energía, eh, es decir, que la, energía que se gastó en, producirlo, en extraerlo, pues eh, una parte de ella se vuelve a usar y eh, según esto, se reduce a la mitad eh, el CO2 emitido por kilogramo de plástico. Es decir, aún así contando, em, aún así contando toda la, energía que se utiliza para, para el proceso del reciclaje, em, se utiliza em, la, la, se, reduce a la mitad el CO2 emitido por cada kilogramo de plástico. En este caso, por un kilogramo de plástico emite 3.5 kilogramos de CO2 y la mitad, eh, 1.75, eh, si, si, es reciclado. okay Entonces sí hay una ganancia, por lo menos, en, la, en las emisiones de CO2 aún así hmm. contando este proceso de desperdicio de energía en el proceso. Interesante, interesante. Ok, ok, buen argumento. Bueno, no sabía. Em, luego está que se elimina el volumen de los reinos sanitarios, como ya vamos mencionando, pues no, hace bulto. aparte que, que, decíamos que pues al ser muy ligeros, pues estos se vuelan, ¿no? No sé, a veces se van a, ríos, a bosques, a lagos. Em, Importante em, por los microplásticos. Se evita que esa basura llegue a los océanos o ecosistemas. Esos son los beneficios que, yo le veo, que yo encontré en la información. Seguro pueden este, ustedes, este, los que nos escuchan, complementar los comentarios, qué otras cosas este, ustedes le ven de bueno a su favor. Em, y ahora voy con las desventajas. Pues igual, es un resumen de lo que hemos mencionado, es un proceso complejo y costoso, lo que no se puede reciclar localmente se envía al extranjero, bueno, puede a veces, puede veces que em, a veces este, o lo mandan al relleno sanitario o le quieren dar una segunda oportunidad y lo mandan al extranjero, comúnmente a países este, pues asiáticos que, que, aceptan todo, ¿no? Pero pues con eh, tanta... Indonesia. <laughs> sí, vamos a ver eso.